saluton kai bonvenon al nia nova zamenhofa medito kai bonan comenzon de la labora semaino ni prescao alvenas rande de la fino de la parolado en bulogno cemaro <clears throat> mi estas en la cafeio della universitato por la homo e qui vidas min por la homo e qui auscultas min per podcasto mi volas attentigi al vi che per patreon vi povas ancau vidi min cum mediti se vi preferas bone do mi legas la nomoin de la tri pioniroi chiuin Zamenhof menzias en la parolado mem. La plei frue forlassis nin Leopoldo Einstein, la unua energia propagandisto de nia affero. Lia morto estis granda bato por nia affero in tute, cae speciale por gia disvastigiado in Germanuio. Poste la morto rabis al ni Josefon Vasniewski, pardonu, la simpatian cae de i amatan apostolon de nia fero en poluio. Cae antau celce da iaroi mortis tiu persono al ciu esperanto shuldas multe, tre multe, cae sen ciu nia fero nun eble tutene ne existus. Ni parolas, mi parolas pri la neforgesebla veho trompeter. Neniam parolante presi, postulante por si nenian dancon, li prenis sur sia siain shultroin nian tutan aferon, ciam gi trovigis en la plei malfacirai circonstanzoi. Li sola subtenandis ginti e longe gis la nombra delle esperantisto i farigi suffice granda, por subtenadi la feron por for, per forto i comunai. Ciel li gioius nun se li vidus la nunan staton de lia afero. Bone. Mi starigas al mi mem kai al vi carai la sequan banalan demandon. Ciu vi conas? Ciu ni conas? Tio in nomoin? Facte eble Leopoldo Einstein, Leopold Einstein el Nurembergo esta suffice conata. Li estis vola pukisto kai la unua clubo loca clubo transiris al Esperanto danke al li. Kai mi pensas che la facto che li havas la saman familian nomon de Albert Einstein eble faciliges la disvastigon de la nomo mem. Se ciuni conas Josefon Fasniewski? eble la poloi, la polai esperantistoi conas lin, sed ali loce ne tro, mi pensas. Do, ciu ni capablas teni la historian memoron teniamo vado movado jen afero por cum mediti mult foie en la esperanto cursoi tiui aspectoi estas neglectatai do homoi nescias nescias pri la streboi de la pioniroi en la pluvivo, pluvivigo de Esperanto, a parte en la unua generazio. Sed mi volas paroli pri trompeter, iom pli, char trompeter donis la finanzan basum, praktike gis la referendum in 1894, char li estis uh, reforme mulo, cae poste li transiris al uh, rivaloi de Esperanto, aparte, parte idiom neutral, cae ciam Zamenhof uh, diris tiun vortoin, iam suffice de longe trompeter nestis esperantisto li forpassis, sed mi diras, li vere forlasis la aferon. Sed, simile alla caso de, de Schleier, Zamenhof memoras la rolon ec se li igis oponanto de la fero. Caido, mi shatas cum mediti cum vi sur la facto che Zamenhof substrecis la bona in afero in farita in por esperanto et se oni poste changia ideon. Cai tiu diru bildigo de trompete gioianta fidante la publicon en Bologna estas la tre bela. Fakte shaina al mi che tre ofte en esperanto movado oni forgesas homoin kiam ili interessigas pri rivalo ed esperanto. Quasa o tio estis, mi diru, perfido de la afero. Depende de la momento, depende de la liro, depende de cio. Facte trompeter simple ne volis plus subteni finanze, sed neniam acre attacis esperanton. do ni cum medito pre tio bone i dankas vin pro latento morgau mi volas fini eble la texton de la parolado Eble. Ni vidu. Cae do, restas nur por diri, gis morgau, cae antauen, sen fine.